mensaje al corazón es la palabra de Dios, es instrucción directa para su vida. Es por eso que lo invitamos a escuchar con toda atención este mensaje de poder, ungido por Dios, porque Dios tiene la respuesta y hay un milagro para su vida. Con ustedes, un mensaje al corazón. que llegamos y donde estamos para tu gloria, Dios. O en cada ciudad o cada anexo para tu gloria, sea de bendición, Señor. Que llegue tu gran bendición en el maravilloso nombre de Jesucristo. Porque la gloria es tuya, porque la honra es tuya, porque la alabanza es tuya. Todo lo es para ti, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Sea siempre alabado, glorificado. La gratitud sea a ti, Dios, por tu gran amor, por estar ahora, por estar siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda la gloria recibe de tus hijos y de toda la porción en todo el mundo de tu iglesia, Dios. En el maravilloso nombre de Jesucristo, Padre, recibe toda adoración, en oración, en alabanza para tu gloria. Porque tú eres Señor y Dios, tú eres Padre bueno, en el maravilloso nombre de Jesús. te dicen yo o no. Cuando te... Ay, no, no, no. Ah. Toda la gloria para ti, Dios. En momentos así, te adoramos, levanto mi voz, levanto mis manos, Gracias. mi Por tu gran bondad, por tu amor, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo por lo que harás, por los ancianos, Señor, por los jubilados, por las jubiladas, Señor, por la viuda, por los viudos, mis manos, por los huérfanos, Dios. Mi canto, Tú eres el defensor de la viuda. Tú eres padre de huérfanos, Dios. Te adoramos. Amor, te adoramos. 광도돼도돼 y démosle toda gloria. Ni abra los ojos, no se distraiga. Todo honor. Todo sea para la gloria de Él. no eres de gloria. Es para tu gloria, Dios. Digno eres de honra. Estamos hablando de Cristo Jesús. Dios. Estamos hablando de Cristo Jesús. Dios. Es para tu gloria, amor, amor. Amor, amor. y entonces dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús, le envió un anciano de los judíos rogándole que viniese y que sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto al centurión, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba tan lejos de la casa, el centurión envió, es puro envía, vaya y venga, vaya y venga. El centurión envió, espera que lo estoy diciendo de memoria, envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te moleste, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y nosotros aquí cantándole al Señor, no somos dignos de alabar y levantar nuestros brazos. Y Él lo acepta. Él acepta nuestra adoración. Él acepta que digamos, te amo, Señor. Qué maravilloso Dios. Y entonces dijo, yo no soy digno para entrar bajo... Eh, eh, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Versículo 7, 7, capítulo 7, versículo 7 del libro de Lucas. Por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Alabado sea Dios. Aplaudan. Di la palabra. Qué, tremendo. Crea la palabra de Dios. El médico le habrá dicho eso, pero usted tome la palabra del Señor. Envía tu palabra, Señor, envíela. Dice, mi siervo está muriéndose no soy digno de que tú entres en mi casa. Solo envía tu palabra. Solo envía tu palabra. Es una, realidad en nuestras vidas. Es una, eh, recuerdo en el libro de Ezequiel 35 o 37, el valle de los huesos secos. Le dijo Dios, mira, ¿ves esos huesos? los huesos secos. Y le digo, sí, son huesos. Vamos a poner que en aquel tiempo era un cordobés, son huesos. Dijo, envía la palabra y mi siervo será sano y no morirá. Ayer o antes de ayer, esta mamá le mandaba una foto a mi señora con sus tres hermanitos, con el papá, ella y en su casa. Si empezamos nosotros primeramente por Dios y después los médicos, nos va a ir bien. Pero si en cuanto el médico te dice, tenés un cáncer, usted huye y corre, tengo cáncer, tengo cáncer. No, Señor, envía tu palabra se sano, porque yo te he sanado, dice Dios, y por mi llaga hemos sido. Ustedes han sido curados, ustedes han sido sanados por mi llaga, por mi llaga, por mi llaga, y por su sangre gloriosa, toda maldición salió en nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene fuerza, entiéndalo. La palabra de Dios es poderosa, poderosa. Miremos a los niños, cuidemos a los niños. ¿Qué dijo el Señor? Al que no sea como este niño. De ellos veremos y aprenderemos. No debemos primeramente nosotros huir desesperados como que estuviéramos solos a la clínica. Y ahí nomás agarra el diablo y te mete un virus eh, hospitalario, Y de a venís. <coughs> ¿Qué te pasa? ahora también tienen todo. <coughs> Vuelta al médico. ¿Qué tenés? Tengo, estoy viendo un virus que te lo he chapado aquí en el hospital. Y hay gente que les... Em, perdón, perdón, entiéndase. Hay personas que les fascina y cada vez hacen más bonitas las clínicas. Y si tienen obra social, con más razones, en encanta vivir en las clínicas y poner esa cara de ¿Cómo andás, gorda? ¿Qué decía Más o menos. Antes de ir al médico, vaya ante el escritorio del Padre Todopoderoso. Y Cristo dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre y es mi voluntad, yo te lo doy. Eso está escrito. Es la palabra de Dios. Envía tu palabra, Señor. Envía tu palabra, Señor. Lo Es verdad esto. Por ahí yo he visto hermanitos jubilados o hermanitas jubiladas. Dice, pero no ve que ya estoy viejo yo. Esto tiene poder. Viejos son los trapos y los venden en Medea. <laughs> Vieron la feria, vieron la feria ahora, ¿no? ¿Viste? Vieron la feria. Y también, pues, lo tiro, todavía también voy a tirar este saco. Este es de Grecia, este saco. Primero está Dios. Este centurión acudió a Dios. Si Escuchó que Cristo estaba por esos lugares y envió una cuña a decir a los judíos, porque Cristo era judío en la sinagoga este le había ayudado, puso la puerta, el marco y otras, cosas de atrás, dos ventanas, y era bueno el centurión, entonces le dijo a los ancianos judíos de esa, de esa sinagoga, che, ustedes que eh, ¿Por qué no le dicen a Jesús que ore por el marco? ¿Quién es el marco? Eh, eh, mi, mi, siervo, que porque se está muriendo, yo no quiero que se muera. Entonces fueron los ancianos a buscar a Jesús. Y ya cuando se estaba acercando mucho a su casa, como algunos pecadores dicen, no, que no voy a querer entrar aquí, por favor, vaya y dígale que no entre, que dice, allá nomás envíe la palabra y yo creo que va a ser sano y no se va a morir. ¿Lo entienden o no lo entienden? No lo entienden. Dios mío. La palabra de Dios, diga la palabra de Dios tiene poder. Eso es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces, mire qué increíble. Porque dice, por lo que ni me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Qué cosa hermosa. E-, eso dijo este hombre que no era, no era pastor. No era pastor, no era evangelista, no era apóstol. La palabra de Dios dice que era centurión. ¿Qué era un centurión? Para que vea usted de quién hombre, de quién estamos hablando, de un alto rango, de una persona que realmente podía decir, bueno, que se muera, vendrá otro y que nos enseña a nosotros también a clamar a Cristo. Cualquier adversidad y problema, que no estamos derrotados, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Un hijo de Dios jamás será avergonzado. Gloria a Dios. Ahí ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Y entonces, no va, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8. Porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene y a mi siervo a esto y lo hace. Al oír esto, Jesús, ¿cuántos quieren ver maravillado a Jesús adelante de su vida? Que Jesús diga, qué maravilloso que este Raulito, qué cosa linda. Deme un nombre, si usted quiere un nombre a usted. Silvina, qué maravillosa que soy. Mire que Jesús quedó maravillado de la fe que tenía este hombre. Jesucristo quedó algo, pero digo, qué increíble lo que me está diciendo, porque yo tengo gente, dice, y le digo, va y él va, o le digo, ven y él viene. Señor, envía la palabra nomás. <laughs> Oh, no sé si tenía fe, no sé si tenía Se me quedó el auto cuando toda la cancha era de tierra estábamos terminando el techo, y tenía una pila, el auto arrancaba con una pila, una pila de hermanos que me empujaban. ¿De qué se ríen? Ah, mira Marcelito cómo se ríe. Está bien. Bueno, y cada vigilia se enfriaba el motor, gasolero peor. Ah, pero seguro que a las 30 vueltas que dábamos a la cancha así, por lo menos tosía, hacía. Y eso nos alentaba a seguir empujando. Un hermano me dice, ya no da más. Siervo, nosotros vamos a hacer las pollas para comprarle un auto nuevo. Claro, pobrecito, no daban más. Y yo tenía fe que me arranque. <laughs> Como muchos habrá que tienen fe, y que me arranque. Señor, decía el coco, <laughs> que arranque esta porquería. Señor, <laughs> que arranque esta porquería. Me la han prestado, dice, y no, encima ahora no anda. Señor, que arranque esta porquería se cansó de decir. Se acerca uno y dice, qué linda moto que te compraste, era una Gilera 500, ¿se acuerda de Gilera 500? Coco, ¿es tuya? No, y ese es el problema, que no arranca y me la han prestado. Y me he de Carlos Pata aquí. ¿Cómo vuelvo ahora? Sacamos el tanque hasta la tapa, allí, miramos, no tenía ni olor. Tenía fe, pero no tenía nada. Ahí está el problema. Muchas veces vamos a los médicos primeramente que el Señor, no tenemos fe en Él y vamos a los médicos, nos metemos en un hombre que ha estudiado en una universidad, que es fabuloso. Yo creo en los médicos, pero más creo en Dios. Y si Dios me permite ir al médico, voy. Yo voy cuatro veces al año a hacerme los análisis de sangre, de, ver para estar bien, porque soy responsable de mi cuerpo. Porque el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá él. Yo soy consciente de eso. Entonces, cabrito, lechón, chinchurine, molleja, Ahí nomás. de eso. Más amor le pongamos a mi país, le pongamos más amor y paz a nuestra nación. Empecemos a ser hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres llenos del amor de Cristo Jesús. Y así se levantará nuestro país. No hay otra. La palabra de Dios, y le puedo citar y citar y citar y citar, y le dijo, y entonces, en el libro de Ezequiel le dijo, y, ¿qué decir que son? Huesos secos, muertos, secos, no sirven para nada. No, sí sirven. Lo agarró de profeta al hombre. Le dijo, decirle a los huesos que vivan. Que Dios puede, eh, en tu vida, en tu vida, te da, ah, este hombre dice, yo no soy digno. Pero eso hay que decirlo de corazón, de adentro, del alma. No decirlo, muchas veces decimos, no, yo no me merezco esto. Y por dentro está. Nosotros en Cristo Jesús tenemos la palabra poderosa de Dios. Y le dijo, yo no me recuerdo si era el 35 o el 37 del libro de Ezequiel. Voy ligero, ¿ah? ¿35? 37. Y la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, hueso va con H, porque era un ejército de, humano, hueso, de, hueso es perro pues, y sin, H, todo el perro ni cuenta sea. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor de ellos. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le, preguntó el Señor. El Señor le preguntó, Rosita, Rosa, eh, Juan, Mariela, eh, Marco, ¿andará bien mi matrimonio? Dios te dice, eh, ¿cómo andará tu matrimonio ahora, hermano? Eh, ¿Tu cáncer saldrá de tu cuerpito? Eh, ¿El tumor que tenés va a salir? ¿Tu muela será arreglada? Esa es la pregunta de Dios que le dijo. ¿Qué dices tú? ¿Vivirán estos huesos? Señor, te estoy preguntando, ¿vivirán estos huesos? Es increíble. Huesos secos. no es una, historia para llenar la Biblia. Era la realidad, es la realidad. Pero no quiero seguir todo el tiempo en eso porque vamos a ir donde, cómo, comenzamos. Pero es parecido a donde dice, y mire lo que hizo Dios. Dice, y por cierto, era en gran manera mucho. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Señor, tú lo sabes. Dios sabe. Su palabra dice que Él sabe que el matrimonio va a funcionar. Si Dios maneja tu matrimonio, va a funcionar para la gloria de Dios. Si Dios maneja tu cuerpo, va a funcionar sacando toda inmundicia, toda porquería, porque la bendición es para tus padres, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Eso dice la palabra de Dios. Vivirán, claro que vivirán, claro sanarán, claro que sanarán. Impresionante. Dios le pregunta al hombre y es Dios él. Entiende lo que Dios quiere que nosotros hablemos con él. La relación de esta conversación es que Dios quiere hablar con nosotros. Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, Dios dice, ¿Qué cree que este matrimonio va a funcionar? Y Señor, vos o Dios. No, yo quiero hablar con vos. Dios se va a enojar algún día. Porque todos creen que Dios es... Algún día te, te va a decir, Señor, me daría... ¿Qué querés? Ya te lo digo. ¿Y dónde está? <laughs> Nosotros debemos estar, aprender que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Dígalo, la palabra del Señor no volverá a él vacía, sino que va a producir, va a producir, eso para la gloria de Dios es para la gloria de Dios. Mañana, pasó mañana, Dios en su tiempo lo hará para la gloria de Dios. Dios utiliza al hombre como profeta de su propia familia. Acá lo usa como un profeta, acá lo usa como un predicador, acá lo usa como diciéndole, predicar a estos huesos. Predicar a los huesos. Hablar a los huesos. ¿Qué? ¡Hablale! Fíjese qué loco que estaba Dios. Esto es impresionante y usted lo puede leer en su casa. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza a los huesos. Señor, a los huesos. Sí, a los huesos. A los huesos, Señor. A los huesos. Lo que para usted es imposible, para Dios no hay nada imposible. Bendito sea Dios. Y dijo entonces, profetízale. Oh. Eso es lo increíble. No es que dice que después se formó un ejército poderoso. Se juntó el hueso con el hueso y dice, pedí tendones, pidió tendones. Pedí carne, pedí carne. Pedí una linda nariz. Una linda nariz. Así como la mía era. Era un ejército de los linda Pero se formó por obediencia, por la palabra de Dios. Decir no soy nada está bien, pero decirlo de adentro. Porque Él mira y escucha lo que está aquí adentro. Dice, y me llevó en espíritu frente a los huesos y me hizo pasar alrededor de todos los huesos, que lo mire bien a los huesos, que son huesos secos, que no tienen oreja, no tienen oído y que no sirven para nada. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora te pregunto, ¿para vos vivirán estos huesos? No sé, Señor, tú lo sabes. Gorda. ¿Crees que tu hígado se va a sanar? Te dice el Señor. No sé, Señor, tú lo sabes. Bueno, esta noche el mensaje del corazón, clama a mí y yo te responderé. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no las conoces. Mire, era palabra de Dios en nuestra vida. El mensaje de Dios en nuestra vida. Es palabra sagrada del Señor para nosotros que no sabía nada, que no andaba nada, nunca profetizó, nunca predicó, nunca llevó la palabra, pero Dios le dijo, en vez de hacerlo él, lo hizo el hombre. En vez de hacer el doctor o Dios en tu vida, quiere que tú tomes autoridad mostrando, como dijo, qué maravillosa la fe que tiene este hombre. Impresionante, Cristo se admira de esa gente de fe que están muriendo, y dicen, yo no voy a morirme. Te dicen viejo, yo cada vez me siento más joven. Soy un pibe. Tengo poder. Tengo autoridad. Usted no es un pobre desgraciado. Usted es un millonario bendecido. Dígalo, sí, yo soy un millonario bendecido, un rico, muy rico bendecido. Gloria a Dios. Anótelo para que lo lea en su casa. Eh, eh, ahí, nos vamos, ya, ya me están haciendo señas. Cuando me dijo, yo le dije al Señor, tú lo sabes, Señor. Y entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos. Y dile así, ¿cómo? huesos secos. Eso lo dijo Dios, o sea que Dios sabía bien que estaban secos. Qué impresionante. ¿eh? Huesos secos, así le dirás. Oír, ¿cómo va a oír un hueso seco? Según usted, según yo, no pueden oír. Pero si te manda Dios habla que seguro que hay alguien que oye. Hay algo que tiene que salir de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón. Si Dios te habla, obedecerle a Dios. Si su palabra te habla, obedecer la palabra de Dios. La bendita palabra de Dios no se equivoca nunca. Bendito sea Dios. Así escuchamos un mensaje al corazón. Miles de personas en Argentina y el mundo son bendecidas como usted. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.unmensajealcorazon.com.ar nuestro mayor anhelo es que Dios bendiga su vida y si el Señor lo permite, será hasta una nueva oportunidad. Un mensaje al corazón